اقترب العام من نهايته وانفتحت فوق الاسكندرية أبواب المطر لم يبدو أن الاسكندرية ستحتفل بنهاية العام ستسهر الليلة الأخيرة من ديسمبر دون أن تنطفئ الأنوار المضاءة فالأنوار مطفأة لن يلقي أحد بالزجاجات الفارغة وقطع الخزف والفخار القديم من النافذة وداعا للعام الغائب وأملا في عام قادم أن يكون أجمل لن يسهر المنسنيور ولا الاكسلسيور ولا اللوفر ولا كذب الشطبي او الميرامار والوينسور وهوليود والكتكات ولا غيرها وربما يقضي الناس الليله الاخيره من العام في المخابئ El año iba tocando a su fin cuando la lluvia abrió sus compuertas sobre la ciudad. Nada parecía indicar que en Alejandría fuera a celebrarse la Nochevieja. Aquella última noche de diciembre no se apagarían las luces. Y no se haría porque ya estaban apagadas de por sí. Nadie tiraría por la ventana vasos vacíos, ni viejas piezas de cerámica o porcelana para despedir el año viejo con la esperanza de otro mejor. No habría galas nocturnas ni en el Monsignor, ni en el Excelsior, ni en el Louvre. Tampoco habría fiestas en el casino de Shadby, ni en el Miramar, el Windsor, el Hollywood, el Kit Kat, ni en ningún otro lado. Bien pudiera ser que la gente acabara pasando la última noche del año en un refugio.